独立をいたしまして青い神殿として、えー、活動をしております、えー、この連は、えー、もうあのこの最初のイントロですね、えー、イントロであもう青い神殿っていうのがすぐ分かるぐらいの、えー、独特のインパクトを持った、えー、音がございます、えー、思わずこうウキウキウキウキするような、えー、音そして、えー、踊りでございます、えー、どうか、あのもしウキウキになったら一緒にリズムを取ってみてください あのー、きっと楽しい、えー、青踊りになると思います、えー、それではご覧ください青いシーンなんです 青新年でございました、えー、秋のさ高円寺踊り第 2,、えー、第2部、えー、これをもしまして、えー、終了でございます、えー、大勢の皆様本当にありがとうございました